Krankenakte, Else, Langenau, Kuranstalt, Bellevue, in Konstanz. Neun Uhr, äh, Abgang der Füße mit Franz Brandwein. arbeitet, euch schnipselt rein. Dezember 1899 Schlafen durch Vertrauenslosigkeit TTT gestört Ordo anscheinend Terroristin Entfernung zweimal heute täglich ab Telefon auf einen Hörer 28. 29. ganze Krankheit angefangen hat. an Sie gelangenden Briefe von Hause lesen muss. 11. Juli 1901 tritt. September 1906. nossa. einen Drahtgitter zu versehen, ob man mit gespaltenem Schäden leben könne. Ich fühle, dass mein Schädel gespalten ist. Hab am Schluss eine seichte Welle gefühlt. Wie ist das, wenn man einem ein Loch in den Kopf, sticht, geht dann das Denken verkehrt. Bei mir steht das Herz schon lange still. Meine Füße sind nicht so stark, deswegen sollen sie jetzt begnadigt werden. Strahl, stehen bleiben und langsam anfangen zu denken. Muss der Mensch am Ende auch Oxfleisch essen, damit sein Kopf stärker wird?